أحتاج هذا قصد عدو في اي لا توجد شحنات ثبت المدفع زرعت السبايك عدو في لاجلك حشرة تبقى عدو واحد آخر لاعب باق أداء رائع Bro, what are you doing? You're, you're stupid? سيج نحن الثنائي المثالي تمنحنا الحياة وأنا أسلبها أضع الحارس انطلق روبوت الإنذار حان وقت الاختبار الميداني Reyna, on your pocket stage. Bro, that's emotion side. Hmm? I will say words and you don't listen to me, bro. I'm just talking shit. آخر لاعب باق تذكروا أن أسلحتكم مجرد أدوات فلا يمكنكم إطلاقها دون التفكير أولاً لقد بدأنا ستبدأ المطاردة ايه في النهاية؟ لا توجد شحنات أعيد التسخين أطلق لسبايك الخاصة بالأعداء لم ننتهي من الأمر بعد ثلاثة قتلى تبقى عدو واحد سلاح هنا هنا احذروا لدي المزيد من الاختبارات لا أبالي إن كان عددهم خمسة أو خمسين هيا بنا do you need a pocket sage. يمكننا التغلب عليهم What will be? Hey, hey. help on A, please. أنسجة المكان Diffuse, bro, diffuse. Like. Nice jobs. Your guys, nice. ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم Don't worry, and then I'll be your pocket sage. Unchecked عملا جيدا نفدت الشحنات باق تبقت I'm so 30 sorry. I I just uh stupid died and I زرعت السبايك I'm sorry. على روبوتاتي لم تتعطل إلا مرة واحدة وهي لن تفتقد ذلك الإصبع لا توجد شحنات ثبت المدفع I will sell the operator. Sell it. Sell the operator. Never mind. I'm being your pocket safe. سأقطع أنسجة المكان سأعالج أنشأت الحاجز That's unlucky run, guys. No, no problem. سلاحا مميزا لقتلهم فهذا أقل ما يمكننا فعله أقمت الجدار أعيد تلقيم They're pushing me. You're where are you going? Why you don't hold in a في بي رصدت لسبايك في بي سيخافون آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية Holy shit, how I'm bad, guys. I can't fucking play. It was my kill. Nah. Push, push. You have no way. Bro, push here. Nice trade. وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ لا توجد شحنات Sorry, I'm ready by you, dear. Bro. Why are you all going B? Because I always go big. عدو Come on bro you can ah. رغم أذية هذا العالم شكرا شكرا Thank you. Sorry, Omen. I'm gonna become duelist sage. They're not, what's not gonna be this time? Sage, Sage, come on, bro. I know, I'm sorry. I missed, I whiffed so bad. Nice, Omen. لا عيب في الموت Come back, guys, come back. That's easy. واو أطلت لسبايك الخاصة بالأعداء يسخر الجميع من الكفاءة الألمانية واصلوا سخريتكم وأنتم تستخدمون اعدادي Oh my god. المدفع أضع قنبلة ابتعدوا واهربوا سأقطع أنسجة المكان رصد عدو في لا توجد آه، شيء I would so bad. Nice, nice. Nice, guys, I love you. آخر جولة قبل التبديل لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها شكرا لا توجد شحنات أضع الحارس سأنتزع النور من أعينهم عليكم الهرب تم محو العنصر تم الحذف قتل عدو زرعت السبايك سأعود قريبا آخر لاعب باق Ah, nice try, nice try. فاخ Save yourself, bro. That's okay. حظ سيء Nice, nice. What do you want win? I mean, this last one. isn't it? I don't know why I'm so bad today, guys. I'm so sorry. I'm usually playing like 20 kills. Uh, تبديل الجبهات but this game is bullshit. سنقاتل مجددا I, I tried to buy it, sorry. أحتاج هذا Buy whatever you want. سلاحا Omen. Request any gun. We need just win this round because it's very important. Request any pistol. أحتاج هذا سأدخر وقت القفز لا توجد شيء أضع الحارس عدو سقطت ال spike في A أحب روبوتاتي ال spike بحوزتي عدو واحد كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ أحتاج هذا أهناك من يشتري هذه؟ I'm trying. I'm trying to buy it for يمكنني الشراء من أجلكم ماذا تريد؟ هل يحتاج أحد أي شيء؟ يمكنني الشراء سأدخر. من أجلكم ماذا تريدون؟ أحصل على ما أريد أنا قادم لا توجد شحنات سأقطع أنسجة المكان تحت المدفع بات توأمي سقطت السبايك في بي فإذا سقط أحد لا توجد شحنات لا توجد شحنات لا توجد لا توجد شحنات spotted. أعيد التلقيح تبقى عدو واحد سأقطع أنسجة المكان رصد عدو في بي آخر لاعب باق سبايك Oh shit, she's nice, bro. I I just walked. Uh, I, th I thought that I will go on uh, on there and I go.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 عشر ثوان I don't understand where this spy is upstairs. شرطة الفوز تذكروا أن أسلحتكم مجرد أدوات فلا يمكنكم إطلاقها دون التفكير أولا أحتاج هذا شكرا هل سبايك هنا؟ أهناك من يشتري هذه؟ شكرا حاولوا تجنب الموت هنا أعيد التلقيم Go A guys They're waiting us for B Guys, do you hear وقت اتلس بايك في Guys, help me on on A. سلب Many thanks. عدو تبقى عدو واحد هنا Nice, now just win for six in a row. أعرف ما يجب إنجازه. شكراً. Guys, back uh, behind. Enjoy. she's left. They're defusing, bro. Hospital. Okay, nice game, bro.